ähm, in, tatsächlich ist es ja so, dass bei uns niemand Geld hat. Geld ist an sich schon ein Schuldschein, ein verzinster Schuldschein und nichts Positives. Das heißt, dass wir mit dieser Art von Geld Schulden auch gar nicht zurückzahlen können, weil jeder Geldschein für sich wieder eine Schuld ist, die verzinst wird. Und das ist vielleicht das absolut Absurde an der heutigen äh, Situation. Weltweit gibt es kein Geld, mit dem man Schulden bezahlen kann, weil das Geld selbst wieder eine Schuld ist. Das solange wir dieses System verwenden, ist einfach witzlos, über Werte zu sprechen, weil ich mit dieser Art von Geld keine Werte bezahlen kann. Ja, es ist absurd. Jetzt sind wir aber in diesem System. Wir sind in diesem System, daher haben wir jetzt, und da schließe ich mich schon meiner Vorrednerin an, eine riesengroße Chance, andere Systeme anzudenken. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ähm, Geldsysteme sind gestaltbar und wir dürfen, können, müssen uns vielleicht sogar... Aber auch bei Ihnen, bevor wir zu ja. den Alternativen kommen, kommt ja. der Crash? er ist schon da, und zwar, wenn man ihn so sieht, dass man sagt, Geld ist ja nur eine Spielregel, eine Spielregel. Ja, aber mit der Spielregel haben wir ein paar tausend Jahre ganz gut gelebt. Die wir nicht? deshalb noch aufrechterhalten können im Euroraum, weil wir inzwischen sowohl gegen den Vertrag von Lissabon, gegen das deutsche Grundgesetz und etliche andere Gesetze verstoßen haben. Das heißt, die Politik setzt Prioritäten und sagt, die Euro-Spielregel, wir spielen also, es gebe noch dieses Geld, ist uns wichtiger als Verfassungsgesetze beispielsweise. Endelbar? Im alten System äh, in Wahrheit überhaupt nichts mehr nachbar. Und ich, ich finde es wirklich spannend, dass wir uns am Anfang eingangs äh, alle einig waren, das verzinste Schuldgeld ist ein Problem. Wir haben Geld, das kein Geld ist, sondern wieder eine Schuld. Und mit einer Schuld kann man eine Schuld nicht zurückzahlen. Also diese lustige Definition, Geld ist die Schuld einer Bank gegenüber einer Nichtbank, ist einfach absurd. So etwas kann man nicht langfristig aufrechterhalten. Und es ist nebenbei gesagt auch überhaupt nirgendwo auf der Welt demokratisch legitimiert. Also was wir hier wirklich haben, ist nicht ein Schuldenproblem, es ist ein Demokratieproblem. Denn Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Und darüber sollten wir eigentlich reden. Nicht? Es handelt sich hier um private Unternehmen, Privatbanken, die das Monopol zur Geldschöpfung aus Luft haben. Durch eine Buchung, Forderung an Verbindlichkeit entsteht Geld. Und das ist eine Zahl, die nichts beschreibt, weil die kleinste Einheit nicht einmal definiert ist. Damit kann man dann mal was messen. Also das ist ein mittelalterliches Artefakt, das in der heutigen Zeit seinen Sinn verloren hat und das nebenbei gesagt auch keinen Wert Wert und einmal besitzen kann, denn Zettel und Zahlen im Computer kann ich grenzenlos erfinden und genau das passiert. Nur solange die Menschen glauben, diese witzigen Zahlen im Computer repräsentierten Werte, werden sie zu absurden Handlungen verleitet. Und stimme ganz dem Herrn Horks zu, Kreativität ist das Schlüsselwort der Zeit. Aber wir sollten endlich beginnen, die Kreativität nicht in den bestehenden Rechtssystemen für die Produktion von Dingen, die sowieso keiner mehr braucht und haben will, ja, die nur Gewinne bei den Unternehmen erzeugen. Und auch diese Gewinne sind großteils nicht das, was sie scheinen, weil sie in den Bilanzen erzeugt werden. Also diese Art der Kreativität am Fließband, die brauchen wir heute nicht. Ja? Wir brauchen Kreativität für ein neues Gesellschaftssystem. Wir brauchen Kreativität für eine neue Art, wie Menschen kooperativ zusammenarbeiten. Und dann müssen wir endlich einmal aus dem gesellschaftlichen Nullsummenspiel heraus. Wir tun so, als wäre Geld immer noch eine wert, wertvolle Goldmünze, die wir uns im Kreis weitergeben. Das ist es schon, lange das ist es schon ewig nicht mehr. Es sind nur Zahlen im Computer die aus genau diesem Grund nicht knapp sind. Und wenn sie nicht knapp sind, dann brauchen sie auch keinen Preis und damit keinen Zinssatz. So beginnt die ganze Geschichte mal interessant zu werden. Wir haben nämlich kein Warengeld mehr mit Eigenwert, sondern Informationsgeld. Und diese Information kann grenzenlos, solange die Speicher reichen, angefüllt werden. Und die wirkliche Frage ist, wie kommen wir zu den Gütern und den Dienstleistungen, die wir zum Leben brauchen? Auch da gibt es zwei Ansätze. Erstens, wir produzieren einfach auf Masse. Zweitens, wir bescheiden uns, weil wir mit unserer Zeit etwas Besseres tun, als zu konsumieren, nämlich Tätigkeiten auszuüben, die uns geistig äh, und vielleicht auch körperlich weiterbringen und außerdem uns unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen näher bringen.